Hola. Hola. Aquí estamos con Kathy. Hola Kathy, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me alegro. Kathy, ¿de dónde eres? Soy de los Estados Unidos, vivo cerca de Boston. Cerca de Boston. Así que has venido a España. ¿Por qué tan lejos, Kathy? Porque España me encanta. Ajá. Sí. Eh, ¿No es la primera vez que, estés aquí? No, creo que es mi undécima vez. Uh, ¡Wow! ¿Y por qué te gusta tanto España? no sé exactamente la cultura, la gente, la comida, la tierra, hay muchas cosas que ver y hacer. Cada región es diferente. Sí, sí, sí, sí, muy bien. ¿Y, has visto mm, todas las regiones? O... Pues nunca he estado en Extremadura. No. <laughs> Pero he estado en Santiago de Compostela, hice un curso ahí, otro en Bilbao, ah, otro en Salamanca, otro en Alicante, así que hace un siglo, cuando estaba en la universidad, fui, eh, estudié un año escolar en Granada. aquí estamos con Nick y con Sandy. Eh, Nick, ¿de dónde eres? Ah, soy de Australia. Australia. Uh, lejos, ¿no? Muy, muy lejos. Muy lejos. ¿Y, Sandy? Soy de Australia también. Australia también. Ah, ¿Y por qué, por qué habéis venido a España? ¿Te gusta España? Ah, mucho, mucho. ¿Sí? Sí, eh, Me ¿te, gusta? Eh, eh, todas las cosas, la España, la, cultura, los gentes, es muy interesante para mí. Así que es un placer, placer, placer, placer, visitar España por tu escuela. Qué bien, qué bien. Pues vamos a hablar un poco en inglés. It's a blinking long way to come, isn't it, for a Spanish uh, class? Why, why do you come all the way here? Well, I have family in Wales, so mm -hmm. from here I'm going to travel to Wales. Ah, cool. Spend a couple of weeks in Wales and head back, so this could become quite a regular thing for me. Mm -hmm. So I'm looking forward to that. Lovely, yeah. So it's worthwhile making it a longer trip, yeah, than Certainly. just a week, yeah? And yes, it is a, it is a long trip, but um, sometimes, you know, to, to get something um, meaningful you have you don't mind taking the effort yeah and i feel that the immersion that is offered here um, is pr pretty incredible that's not something you can get online uh, having to interact with uh, spaniards all day um, is, is, is brilliant and it's just going to give us a step change in the way we approach our spanish learning Sure, excellent, excellent. Yeah, because really the idea of this course is from the morning until the night time, it's talking in Spanish. Absolutely. Yeah? All Absolutely. day. Yeah. All day with everybody. estamos con Graham y con Rosemary. Hola. Eh, ¿Qué tal va el curso? Eh? Ah. Hoy, hoy miércoles, ¿cómo, cómo vais? A mí eh, el curso va muy bien, es muy divertido y las lecciones son todos diferentes, con Gordon y Cynthia, la gramática, la gramática. Ana, el vocabulario. Sí, sí. Y Ana, la conversación. Es muy bueno. Muy bien, muy bien. Sí, eh, hasta hoy, eh, miércoles, y por supuesto estamos ya un poco cansados <laughs> porque eh, los docentes, las profesoras, profesoras, profesoras, nos trabajan muy, muy duro, muy duro, pero eh, hay una fantástica mezcla de estilos de... Eh, enseñanza, Enseñanza, sí. Y es muy difícil eh, describir que has hecho cada mañana porque la mente, la cabeza, siempre es muy acerca de explotar. <laughs> es normal. Pues mira, para tener un descanso un momento, vamos a hablar un poco en inglés. So, Kathy, I mean, your Spanish, you're in the advanced group, your Spanish is an extremely high level. So why come to the course? Why, why have you done that? Well, it was amazing meeting all of you, all of the teachers. Um, I take classes with Anna online, mm -hmm. and so to meet her in person, to meet you guys, and Blanca I didn't know, but she's amazing also. Mm -hmm. And to get to know new people, meet people from sure. from other countries who came. Sure. So it's yeah, been yeah. fun. It's Lovely. Been fun. Excellent. Listen, today's Wednesday on Wednesday normally something happens with the students that just everybody just kind of relaxes a little bit it's not hurting so much you know when you have to listen how are you feeling with your Spanish? I'm, I'm feeling actually um, uh, pretty pretty good because um, I've kind of recalibrated um, uh, my expectations that this is about the immersive learning and it's not about um, getting necessarily more vocabulary sure. but feeling comfortable in, um, in, in Spanish when we're interacting with people in, in Spanish. And after a couple of days, it's getting easier. Yeah. And I've started now looking forward to particularly at nights when we have multiple Spaniards coming and talking to us at dinner. Uh, that is something as a highlight for my for my day. Getting to talk to them um, across a table while having dinner. It seems very real mm -hmm. and mm-hmm. natural and very enjoyable. Excellent. Yeah, and, and lots of students talk about that as, as being a very important part of the course. You know that they get a chance to chat on, on the on the night time. And how are you how are you feeling about your Spanish, Nick? Oh, it's been fantastic. Uh, I came here for a reboot, and I think I've achieved that. So um, recalibrated. I think I'm refreshed. Excellent. Bueno, entonces chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, tenemos dos días más todavía, ¿no? Sí, entonces, sí. vale. ¡Hasta luego! Gracias. Ha sido fenomenal esta semana y habéis sido un grupo muy, muy bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber trabajado tanto. Y sé que muchos de vosotros ya estáis bastante cansados, <laughs> por no decir agotados, pero Muchísimas gracias, ha sido fenomenal esta, esta semana para mí. Lo hemos pasado fenomenal, nosotros también, nos ha encantado daros clases, nos ha encantado bailar con oh, vosotros, <laughs> con <laughs> muchísimas gracias y esperamos veros en el futuro. Pues ha sido un privilegio conoceros y poderos enseñar. Eh, habéis venido como alumnos, pero os marcháis como amigos. Ah. lo dicho yo, eso. ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Eh, además yo como como soy de fuera y paso tiempo con vosotros en las comidas, pues al final se genera una relación eh, muy chula. Eh, la experiencia es genial, ha sido genial daros clase y también hacer risas con los compañeros, la verdad que sí. Así que nos vemos pronto. Bienvenidos, welcome, aquí a Torrejón, a vuestra casa. Bueno, ¿habéis disfrutado de Torrejón estos días y de Madrid un poquito? sí. Me alegro mucho. Entonces, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Pues, gracias.